baxtingga aytay jonim bolam yumgin ko'zing alla mehr to'la yuzingga 변화 aylanar onajoning yuragiga uxlab olam jajjigina yumgin ko'zing olding Allah mehr to'la yuzingga men uxlasang uxlar osmon yulduzlar ham hatto oy orzuyimsan umidimsan kichkin toy sen uxlasang again, cause